Э, и коллаборанты, которые помогают убивать людей, будут наказаны. А сейчас у нас э, блогер популярный и в Украине, и в России, Суперсус. А, привет, Виталик. Виталий, привет. А, Доброе утро. Рад, Всем привет. Рады тебя видеть. Виталик, с праздником тебя. Воистину воскрес. Расскажи, Все ты очень. недавно из Чернигова вернулся, да и вообще ты катаешься по области, по освобожденным городам. Что впечатлило тебя? Какие-то, какая-то история, возможно, или, я не знаю, какой-то просто кадр, факт, который ты увидел, и э, вот он э, прям запомнился тебе э, на всю жизнь. Да, очень много поездили уже по городам, по освобожденным территориям, снимали видео, ролики снимали, поскольку сейчас мы не снимаем веселый контент – Стараемся снимать, показать, чтобы мир увидел, что война происходит в стране, что делает российский оккупант на нашей земле. Очень сильно впечатлило, когда ездили по селам, и местные жители рассказывали, когда зашли русские оккупанты в село, начали ходить по домам, по частным, и увидели у людей газ. И говорят, о, у вас газ есть, говорит, вы сильно хорошо живете, у вас каменные дороги, газ, кондиционеры. Говорит, у вас не будет газа, так же будете плохо, как и мы же. Типа обрывали людям газ, провода, интернет, все поразрывали. Это картинка очень сильно в голове застряла. Очень меня это впечатлило сильно, конечно, что так может быть. Что у людей реально в 21 веке нету где-то газа, где-то нету света, и до сих пор на улицу ходят в туалет. Причем в газифицированной стране. Да, да масштабы, масштабы разрушения, разгрома российской военной техники впечатлили? Очень впечатлили, но, к сожалению, нельзя как бы с точностью сказать, где российская, где не российская, потому что там, где прошел смерч войны, получилась вот такая вот каша из техники, остатков каких-то продовольствия, все горевшее, все разбомбленное, неясно, где наши, где не наши. Но нашли мы один танк целый, русский полностью. Очень сильно впечатлило. Я как бы, ну, далек от военной тематики. И когда вижу какие-то орудия, либо снаряды, либо патроны, меня это, конечно, очень чуть-чуть в дрожь вгоняет, страшно немножко. Ну, э. конечно, впечатляет очень сильно все это. Э. Едешь по тем дорогам, по которым ты мирное время путешествовал, а тут все закидано осколками снарядов, патронами, мины валяются. Э, Виталик, ты рассказывал о том, как ездил в Иванков, э, это также а, направление Чернигова, это одна из территорий, которые в первые дни захватили оккупанты, и тебе там местные жители рассказывали также об убийствах, фактически не за что. Можешь вот зрителям а, рассказать какую-то историю, которую тебе, а, тебе рассказывали там? Ну, мы ходили по селам, и там как бы не было связи никакой, и нас в Киеве люди просили, чтобы мы заходили в дома и брали просто у людей интервью, что они просто живыми оставались, и мы ходили, просто снимали, снимали, снимали, и зашли в один дом, спросили, как, типа, дела, там мужик, он говорит, я живой, все хорошо, начали еще что-то расспрашивать, говорим, а что ваш сосед? Он опустил голову и начал тут же плакать, говорит, его вот буквально говорит, неделю назад его расстреляли просто на пороге его дома, просто что он вышел. Заставляют людей белые ленты эти вешать, кто не, не вешает на себя белые ленты, расстреливали просто на месте. Да, ну и в результате тем самым люди подвергают свою жизнь опасности, поскольку белая лента – это символ как раз-таки оккупантов. Сус, э, твой YouTube-канал, он довольно популярный, да. у тебя более полутора миллионов подписчиков. Скажи, пожалуйста, в да. этой аудитории какая доля российских подписчиков? Я не знаю, какая доля российских подписчиков, но достаточно большая. И хочу сказать, ну, спрашивали там по поводу российских подписчиков, что они сейчас думают вообще обо всем этом. Из подписчиков и вообще типа знакомых из России, наверное, процентов 10 осталось, с которыми я продолжу общаться. Из этих 10 процентов, 5 процентов – это те, которые дома сидят и боятся – просто ничего не могут сделать, а 5%, которые уже уехали из России, потому что им там ждет крышка. А ты как с ними общаешься? Ну вот каким образом вы выходите на тему войны в, в Украине, которую Россия начала? Просто так, автоматически? То есть это первая же тема, которую вы обсуждаете? Так а о чем сейчас говорите? Куда не зайдешь, с кем не начнешь, на улице общаться в магазине, на кассе, везде. Кроме темы mm -hmm. войны больше нет разговоров. Сейчас все об этом говорят. То есть как бы, ну, привет, что там, как дела? вот так, где вы правду говорить или как есть, ну и начинается. Mm-hmm. То есть по-другому просто невозможно ни о чем больше говорить. Весь мир об этом говорит, все кричат об этом. Ну а чаще в каком контексте ты слышишь э, обращение вот представителей российской аудитории своей? Мол, э, какие молодцы украинцы, потому что защищаются, или все-таки э, как ну, прекрасно я же все-таки общаюсь как бы с адекватными людьми общаюсь, они как бы понимают, что типа вот мы сидим, говорит, и ничего не можем сделать, нас тут 5%, и мы сидим как бы боимся, потому что нас просто в тюрьму заберут. Угу. Остальные 5% смело говорят, что русские ублюдки, наши сволочи бомбят ваши города, убивают ваших людей, и мы не боимся об этом говорить, они выкладывают это все в Facebook, просто они в других странах, им не страшно уже, как бы, ну, что за ними придут. Те, кто сидят там где-то в Москве, то им, конечно же, страшно, потому что даже сейчас, когда война закончится, мы победим, у них начнутся жесткие репрессии, и за ними по квартирам начнут приходить. И они это прекрасно понимают, что сейчас кто не уедет, того приедут и заберут. Э, Сус, с, с началом войны э, активизировались также и фабрики троллей, ботов, которые распространяют фейки, а, пытаются дискредитировать любых э, лидеров мнений с проукраинской позицией, с позицией правды. Я сам видел видео, в котором, а, которые распространяли на разных телеграм-каналах о том, как ты передаешь российск, российским <laughs> оккупантам наводку. В общем, там просто был человек изображен, даже на тебя не похож. Э, э, то есть там как бы и компиляции никакой не было, просто какой-то человек разговаривает э, с людьми в военной форме возле техники с надписью Z. Вот. Потом тебя уже обвиняли в том, что ты ездишь по освобожденным городам, это задание СБУ. Вот якобы за деньги ты выполняешь. Какой, какую, не знаю, там ложь о себе ты видел за это время самую впечатляющую? Самое впечатляющее это просто берут нарезку какого-то нашего видео сами делают. Берут, подставляют просто даже не текст, а голосовую картинку, как бы, ну, просто сами голос накладывают и говорят, что им хочется. Самое большее, что меня впечатлило, это то, что Сусанин продает карты Припяти русским военным, говорит, ну ничего, говорит, пройдет война, Россия победит, говорит, и он станет героем ЛНР, говорит, или ДНР, говорит. Вот это вот мне очень сильно понравилось. Да, То есть люди берут просто наши какие-то видео, нарезают сами, сами звуковой ряд ставят и вставляют туда все, что хотят. То есть понятно, что как бы пять лет нашему каналу, и за все это время нужно было научиться читать между строк и понимать, где боты, где дети, а где просто идиоты какие-то. То есть кто понимает, тот понимает, а кто не понимает, тот зомбак, и тому ничего в голову не вобьешь. Да, но с другой стороны, нас же не удивляет создание российской стороной многочисленных фейков и распространение их, э, попытку выдавать это как правду. Сус, есть один очень важный момент, он связан с тем, что да. ты знаком с э, многими украинскими городами, не только вот снаружи, да, как это все происходит, но и да. подземные коммуникации изучал. Скажи, пожалуйста, да. вот важный вопрос сейчас. Э, на Азовстале, там вот в бункерах был когда-нибудь? Нет, не был я в Мариуполе, не был в этих бункерах и не знаю. Я у кого не спрашивал, никто не знает, что это такое. Угу. Окей, ну, на самом должны, деле... были, должны были спросить, поинтересоваться. Хорошо, с другой стороны, у Объекты, тебя может, похожего да, уровня. немалый опыт э, пребывания на такого рода объектах. Как ты считаешь, вот э, с твоей любительской точки зрения, как долго можно находиться в э, таких вот сооружениях? Ну, если не выходить оттуда, ну, я думаю, что максимум неделю-две. Ну, с водой сколько? Ну, месяц, наверное, можно пробыть там. Ну, ты понимаешь, да, что люди, например, в Мариуполе уже... В Мариуполе уже два месяца находятся под землей. Не знаю, но они же, наверное, выходят как-то. Я просто, понимаете, такая ситуация, что со всех сторон разные новости говорятся. Кто-то говорит такие подземелья, кто-то такие, кто-то говорит, что они не выходят, кто-то говорит, что они выходят. И что на самом деле там делается. Потому что вообще другие новости смотришь какие-то в интернете. Одна часть Мариуполя оккупирована, Вторая часть Мариуполя ходит свободно на работу, люди на маршрутках ездят. И до конца понять, чтобы, как бы, что там происходит, нужно туда ехать и смотреть. Так же самое, как мы ездили с гуманитарной помощью по разным городам, и по разным данным, там, Чернигов разрушен, говорят, на 70%, там, Иванков разрушен, там, на 50%. На самом деле все очень относительно, и один район может полностью быть снесен, а второй район полностью целый туда даже как бы и не достало ничего, люди даже и не знают. То есть, ну, Поэтому все очень относительно. Сейчас у каждого свой фронт. Очень многие э, ведут борьбу на благотворительном фронте, да, когда собирают помощь либо для пострадавших, да. либо для военнослужащих и для представителей территориальной обороны. Ты чем занимаешься сейчас? Ну, мы со своей стороны, как бы, своей команды, своего канала делаем стримы, собираем деньги на ЗСУ, как бы, и катаемся вот по селам. Просто каким-то людям стараемся здесь помогать кто-то пишет конкретно, что типа вот, вот нужно там бойцам то, там старикам то это. Как бы уже создалась база каких-то вот таких вот сталкеров, друг друга давно знающих. И друг друга меняемся новостями, кому что нужно, у кого машина есть. И вот так вот и дружно все это делаем. Сус, а вот расскажи, у тебя среди аудитории очень много детей, да, подростков. А как они переживают войну? Вот как, как ты это видишь? Какие они тебе сообщения кидают? Может, делятся своими переживаниями? Ты все-таки для них авторитет, тот человек, которому они могут довериться. Ну, скажу так, что типа самые младшие, там, до 16 лет, они с родителями поуезжали все в Европу. Все, кто старше 16, 17, 18, 19, все пошли дружно копать окопы, как бы носить мешки с песком. И это сейчас стало как-то так даже, наверное, модно. Все хотят быть полезными, хотят быть, участвовать в этом всем, потому что кто-то даже сказал, блин, говорит, ты там что-то делаешь, говорит, а я в селе сижу, говорит, хочу приезжать, потому что через меня, говорит, не проходит история. То есть это исторический момент, который каждый прикасается к нему и хочет быть причастен. Спасибо. Все помогают, большое. все делают. Всем страшно, но 2-3 дня и привыкаешь ко всему. Сус, спасибо большое. Спасибо, что присоединился к нашему эфиру, прокомментировал, поделился информацией. Да, благодарим. А я попрошу коллег вывести на экран вот а, небольшой ролик, а, который буквально недавно состоялся на одном из российских телеканалов, о том, в какой вектор сейчас российская пропаганда пытается направить войну в Украине.